بسنه 2013 بتاريخ 21 اب تقريبا بعد الساعه 2 آه، ليلا سمعت آه، قال انه النظام آه، ضرب كيماوي وقت اللي صرنا نسعف البشر يعني حسب الشيء اللي نحن تعلمناه هنيك يعني شغلات بسيطه حطينا آه، قطع قماش مبلله بالمي على وجهنا وربطناها وصرنا نفوت على البيوت نسعي يعني مخيف جدا انك تفوت على على عيله آه، رجل امراه آه، واطفال نيام كانهم نيام بس ميتين صرنا نقوم شيل من هالعالم عرفت شلون اللي آه، مبين عليها انه الاصابه عليها خفيفه نشيلها ونسعفها بالسيارات يعني ضلينا ليله كامله ونحن نسعف آه، بهالبشر بنهايه ال 2017 آه، انا شفت في شيء شغله نزلت من من السماء من اجت من اتجاه مشارقه ونزلت عندي بالارض اللي انا فيها مثل البالون بالون اسفنجي ومن بعيد مبين بيطلع منها غاز آه، فضي باثناءها صار معي ضيق آه، تنفس بس ضيق آه، بسيط بسيط ما هو شديد وفتور بجسمي قلت تعرضت لغاز الكلور صار تتيبس نهايه اطرافي عمليه عمليه بتر لاطرافه آه، واخذوا عينه من من مكان الاصابه وحللوها آه، بعد فتره آه، تواصلوا معي قالوا لي انت معرض تعرضت لغاز خردل بارد ثقيل بشل نهايه الاطراف بمارس رياضه هلا وسجلت بنادي كره قدم لذوي الاحتياجات الخاصه وبطلع بتمرن فيها مشان احرك دو... نشط الدوره الدمويه بجسمي وبنفس الوقت بعمل معالجه فيزيائيه بطرق بدائيه جدا بمطاطه عريضه بربطها بحجر وبحرك القدم الساق المبتوره الى الاعلى والاسفل مشان تقوى العضله